что, собственно, произошло? Ко мне пришел Фокси. В этот самый момент я посветил в дверь. И я не могу делать ничего. А нет, могу. Собственно, вот вам и баг. Юсадж на единице. кто меня убить не мог. Потому что Фокси уже пришел. А, энергия тратится быстрее, чем нужно. Походу, да. То есть увидим. То есть, я не могу делать ничего. Это 20-20-20-20. Я решил приколу это пройти и случилось это. Эм, если это сейчас пройду таким образом, это будет странно. То есть я включу свет, да, ровно, ровно в тот момент, когда ко мне... Странно. Я ничего не могу делать. Только вот эту дверь открыть, а планшет тоже нет. Четыре часа. опирается. Энергия тратится. Понятно. Я не могу ничего сделать. Просто. Пять часов. О! Двадцать, двадцать, двадцать, двадцать. Chile. Oh. Yeah. I don't know. That's weird. Hmm. okay. Okay.